ناظرین گرامی ایک ایسی لبنانی خاتون کی کہانی ہے جس نے اسلام سے دوری کے باعث اور خود کو صحیح اور سچا ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی بے حرمتی کی اور اس کے اوپر سگریٹ رکھ کر اس کو جلانے کی کوشش کی پھر اس خاتون کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور کس طریقے سے اس خاتون نے توبہ کی آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو وقت ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی ضرور کیجئے گا ناظرین گرامی یہ ایک ایسی لبنانی خاتون کی کہانی ہے جو کہ ایک ایئر ہوسٹس تھی اور اس کا زیادہ وقت فلائٹ پر گزرا کرتا تھا جس کے لیے اسے بیرون ممالک کا سفر بھی کرنا پڑتا تھا لیکن اسی فلائٹ کے دوران اسے ایک شخص پسند آیا اور اس شخص کو یہ خاتون بھی پسند آ گئی تو دونوں نے بہت جلد یہ فیصلہ کیا کہ وہ شادی کر لیں گے دونوں شادی کے بندھن میں بند گئے اور اس خاتون کو یہ پتا چلا کہ اس کا شوہر بہت نمازی اور پرہیزگار ہے اسلام پر چلنے والا ہے اسلام کی بات کرتا ہے دین کی تبلیغ کرتا ہے اور خود بھی دین پر عمل کرنے والا ہے لیکن دوسری جانب چونکہ یہ خاتون ایئر ہوسٹس تھی اور بہت سے ممالک میں اس کا آنا جانا رہتا تھا تو یہ اسلام کے قریب نہیں رہتی تھی بلکہ یہ زیادہ فیشن کرنے والی اور نماز کو چھوڑنے والی اور اسلام کے احکامات پر عمل نہ کرنے والی تھی اس کے شوہر نے شادی کے بعد اس خاتون کو بھی دین کی تبلیغ کرنا شروع کر دی روز جب وہ خود فجر کی نماز کے لیے اٹھا کرتا تو اس کو بھی اٹھانے کی کوشش کرتا کہ تم بھی اٹھو اور اللہ کے حضور پیش ہو جاؤ اور اللہ کے سامنے اپنا سر جھکاؤ اور اس سے مدد مانگو لیکن یہ خاتون کبھی اپنے شوہر کی بات پر کان نہیں دھرتی تھی یوں ہی وقت گزرتا رہا اس کا شوہر ہمیشہ اسے یہ کہتا کہ اسلام پر عمل کرو بے شک اسلام تنگی کا نہیں بلکہ آسانی کا دین ہے ہمارے جتنے مسائل ہیں جتنی پریشانیاں ہیں تمہارے کام کے جو مسائل ہیں یہ اسلام پر عمل کرنے سے حل ہو جائیں گے لیکن یہ خاتون اس کی ایک بات تک نہ سنتی تھی بلکہ ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے نکال دیا کرتی تھی اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ جس بھی نئے ملک میں جاتی تو وہاں کے کلچر کو دیکھتی اور پھر اس کو اپنے بنانے کی کوشش کیا کرتی تھی اس کا زیادہ وقت ملک سے باہر گزرتا تو وہ اب ان لوگوں جیسی ہو گئی تھی اور وہ یہ سمجھتی تھی کہ شاید اسلام پر عمل کرنا دکیا نوسی ہے اور وہ اس پر نہیں چل سکتی ہے لہذا ناظرین گرامی اب وہ وقت آ چکا تھا کہ جب اس کے شوہر نے یہ فیصلہ کرنے کے لیے سوچنا شروع کر دیا کہ اگر اس کی بیوی اسلام پر عمل نہیں کرتی تو وہ اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا لیکن اسی دوران اسے یہ پتا چلا کہ اس کی بیوی حاملہ ہو گئی ہے اور وہ ایک بچے کا باپ باپ بننے والا ہے یہ انتہائی مشکل مرحلہ تھا وہ اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہتا تھا لیکن اب بچے کی خاطر وہ ایسا نہ کرنے پر مجبور ہو گیا تھا اس نے ایک بار پھر اپنی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو اب ہم والدین بننے والے ہیں اب یہ ضروری ہے کہ تم اپنے طور طریقے اور چال چلن کو بدل لو لیکن اس خاتون نے صاف انکار کر دیا تو یہ شخص بھی غصے میں آیا اور اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور کہا کہ جاؤ تم سے میرا اب کوئی تعلق نہیں ہے نظرین گرامی جیسے ہی اس خاتون کو طلاق ہوئی تو اس نے امریکہ کا سفر کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ سوچا کہ وہ اپنے بچے کو امریکہ میں جا کر پیدا کرے گی جس سے بچے کو امریکی شہریت بھی مل جائے گی اور اس کے بعد یہ اپنی زندگی وہاں بسر کرے گی لہٰذا وہ امریکہ پہنچی اور کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہاں ایک شخص سے اس کی ملاقات ہوئی جو کہ مسلمان تھا اور وہ بھی اسلام پر عمل کرنے والا تھا یہ خاتون اس کو روزانہ کی بنیاد پر ملنے لگی لیکن اس نے اپنے طور طریقے تاحال نہیں بتلے تھے بلکہ اب تو امریکہ جا کر اس نے شراب نوشی کا بھی آغاز کر دیا تھا اس کے علاوہ سگریٹ تو وہ لبنان میں ہی پیا کرتی تھی لیکن اب اس سگریٹ میں نشاور چیزیں ملا کر پینے لگی تھی جس سے بچے کی صحت پر بھی اثر پڑ رہا تھا لیکن جب یہ اس شخص سے ملنے لگی روز اس کے گھر آنا جانا ہونے لگا تو دیکھا کہ وہ شخص قرآن بہت زیادہ پڑھتا ہے اور نماز کی پابندی کرتا ہے تو ایک روز یہ خاتون تیش میں آئی اور اس نے کہا کہ تم قرآن کیوں پڑھتے ہو اس قرآن کو پڑھنے کا کیا فائدہ تم نماز کیوں پڑھتے ہو تمہارا رب ہے جسے تم سجدہ کرتے ہو تم اسے دیکھ تک نہیں سکتے اور تم اس کی عبادت کرتے ہو وہ شخص اس خاتون سے کہنے لگا کہ تم غلط بات کر رہی ہو لہٰذا اپنا منہ بند کر لو لیکن وہ خاتون بولتی چلی گئی یہاں تک کہ اس نے اپنے کو کو قرآن قرآن پر رکھا اور جلانے کی کوشش کی اور یہ دعویٰ کیا کہ اگر تمہارا رب ہے تو آ کر اس قرآن کو بچا لے لیکن اس شخص نے اس خاتون کو روکنے کی کوشش کی اور وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی ارامی یہ سلسلہ تو یوں ہی چلتا رہا اور پھر آخر کار نو ماہ کا وقت پورا ہوا تو بچے کی پیدائش کے دن اب قریب آ گئے تھے یہ خاتون جانتی تھی کہ اس کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے اور جب ڈاکٹرز نے آپریشن کیا تو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی مردہ حالت میں یوں پیدا ہوئی کہ اس اس کا سر کے دھڑ سے الگ تھا جب اس خاتون کو ہوش آیا اور اسے یہ بتایا گیا کہ تمہارے ہاں جو بیٹی پیدا ہوئی تو وہ اس حالت میں پیدا ہوئی تو یہ چیخنے چلانے لگی اور اب اس کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ جو بے حرمتی کیا کرتی تھی اور جو گستاخیاں کرتی رہی یہ ذرا دراصل اس کا عذاب تھا اس خاتون نے فوری طور پر لبنان واپس آنے کا فیصلہ کیا یہ فوری طور پر اگلی ہی فلائٹ سے لبنان واپس آئی اپنے شوہر کو ڈھونڈا جا کر اس کو ملی اور اسے بتایا کہ میرے کیے کی سزا مجھے مل گئی ہے ہماری بیٹی پر اللہ نے عذاب نازل کیا ہے وہ گستاخیاں وہ بے حرمتیاں جو میں کرتی رہی اس کا عذاب میری اولاد پر آ چکا ہے میں نادم اور شرمندہ ہوں اس کا شوہر اسے دیکھتا رہا لیکن خاموش رہا اس خاتون نے کہا کہ تم پرہیزگار تھے تم مجھے اسلام کی طرف بلانے والے تھے تم مجھے راہ حق کی دعوت دیتے تھے اب میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ میں تمہارے بتائے ہوئے راستے پر چلوں جو جو اللہ کی طرف ہے وہ شخص یہ کہنے لگا کہ دیکھو ہماری بیٹی کے ساتھ ہوا مجھے اس پر غم ضرور ہے اور میرے دل میں اس کا درد بھی ہے لیکن میں اس بات پر خوش ہوں کہ تم اسلام کی طرف آ رہی ہو اور تم اپنے رب سے رجوع کر رہی ہو بے شک وہ معاف کرنے والا ہے چنانچہ اس شخص نے حلالے کے بعد اس خاتون سے شادی کر لی اور پھر وہ اس کے کے ساتھ رہا جب تک کہ دونوں میں سے ایک کا انتقال نہ ہو گیا ناظرین یہ ایک حقیقت ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے نظام کو اور اس کے مقدسات کو کوئی بھی شخص چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے یا ان پر سوال اٹھاتا ہے یا ان کی بے حرمتی کرتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین اپنے نظام کے ذریعے اس شخص کو یہ ضرور بتاتا ہے کہ بے شک ان اللہ علا کل شعین قدیر وہی ذات ہے جو ہر چیز پر قادر ہے بس ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اسلام اسلام پر عمل کرنے والا بنا دے اور اسلام پر صحیح معنوں میں چلنے والا بنا دے کہ ہماری یہاں کی زندگی اور یہاں کے بعد کی زندگی دونوں آسان ہو جائے جیسے کہ اسلام آسانیاں بانٹنے والا دین ہے تو ہم بھی لوگوں میں آسانیاں بانٹے اور اللہ کے حضور سرخرو ہو جائیں آمین یا رب العالمین امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو اور اس کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا ویڈیو کو لائک کیجیے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا کرنا مت بھولیے گا جانے سے قبل چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں